हुई यारियां चलते चलते हुई मेरी आंखों ने तेरी आंखों से रात बीती गई तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े मेरी आंखें बदल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है था इतनी ये गड़बड़ी कर दे जाना था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा शमला ये दिल जरा सा है निकलना इरादे हैं बेईमान से दिल ये ऐसे मुश्किल कर कर देगा